せ場所はここのはずだけどトロットロにとろけるなんだぜね顔だな待ってたよクラウド君ようこそエクササイズチームダンダンダントレーナーの G なんだ突然で申し訳ないんだけど うちの会員と一勝負お願いしたくてね本気ですかボスこんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやすぜやる前から決めつけるのはよくないなじゃあクラウド君準備ができたら声をかけてくれ勝負する気になってくれたかい からびた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは後悔するなよピヨピヨ君無駄口を叩かない勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよじゃあ早速始めるよ泣きべそ書くなようん 美しいフォームだこのまま続けていこうその調子だよ素晴らしいねいい感じだねその調子だよさあもう一度、うん美しいフォームだこのまま続けていこう美しいフォームだ いい感じだねその調子だよ素晴らしいね美しいフォームだこのまま続けていこうまだまだいけるはずだよいい感じだねその調子だよ素晴らしいねこのまま続けていこう ってことだなぜなぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに筋肉は量じゃなくて質だ電話そうやって見た目で人を判断する その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ、うんこの子たちの目を覚ましてくれてありがとう巻き込んですまなかったねクラウド君君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう 重要な忍耐と持続の始めたら止まらないしさがはそう俺はスラムエンジェルの仕業だ予告状だって届いてるバカ言うんじゃないよ スラムエンジェルがこんな盗みを働くもんかい私怪しい奴らを見たんだよじゃあそいつがスラムエンジェルだったんだろいや違うね犯人はスラムエンジェルだ違う何を根拠にそっちこそおや何でもやってのはあんただったのかいついさっきの話さ 五番街スラムのリーフハウスに届くはずだった援助の品が盗まれちまったんだよ犯人はスラムエンジェルって五番街の女怪盗だ遺族だなんだともてはやされていたがついに化けの皮が剥がれたな予告状に書いてあったんだ炎上はスリースラムエンジョルがいただきますってななんだいエンジョルっていいかい これはスラムエンジェルの仕業じゃない私は見たんだ怪しい3人組がこの辺りをうろついてたのだったらそいつらを連れてきてスラムエンジェルの仕業じゃないって証明してみろよいいかいなんでもやスラムエンジェルの疑いを晴らすため手を貸してもらうよスラムエンジェルは貧しい人を苦しめるようなことはするはずないんだ 3人組を見つけ出して連れてきておくれ奴らは緑公園の先の陥没道路へ逃げていったよ スリムエンジョルがいただきますってな <laughs> カード一枚でこんなにうまくいくとはな泥棒はエンジョルの仕業エンジョは俺たちのものかへへへでもよエンジョルって何者だそりゃあれよいろんなエンジョを盗んでる悪いやつやうんうんエンジョルって くらいだからなそういうことか頭いいなお前ところで援助ってなんだはあお前なんでこんなところにし死んだふり死んだふりバカ今さら欲しいよそう何度もやられてたまるかおい出てこい 上でスカウトした俺たちのボディーガードよこれまでの借り100倍にして返してやるぜ100倍 ?100 倍ってどどのくらいだえとにかくボコボコにするってこった隙をつく消えろ なんだ覚悟はいいか受ける切るんだ切り替えよう油断したな刻む この隙に畳かけるじゃあ一緒に来てもらうぞ 名高いあのスラムエンジェルなわけがあるかいああこの覆面こいつらはこの辺りを根城にしてる小悪党の一味だ勘違いで騒いですまなかったよ分かればいいさこいつらのことはきっちり懲らしめといてくれよああさあこっちに来いおいこらもっと丁重に扱えよ 店天井鉄は荷物はどうする5番街まで運ぶなら手を貸そう大丈夫私が持って帰るよ通い慣れた道だ心配はいらないさススラムエンジェルが現れたぞコルネオさんの荷物がやられたじゃあ私はこれで あんたのおかげでうまくいったよありがとね貧困に舞い降りる美しき怪盗スラムエンジェル <laughs> 俺もその一味かもな依頼は片付いたなマムのところへ戻るか本日開店の自動アイテムや呼び込みは禁止 まだ夜は長いよようチャンピオンマムから伝言だエアリスの着替えまだ時間がかかるらしいで待ってる間にもう一仕事頼まれてくれないかチャンピオンの試合をもう一度見たいって客が闘技場に押し寄せててねあんたが出ないことには収まりがつきそうにないんだじゃあ

こぼ豆の伝説のトレーニングチーム次のバトル今回のチャンピオンならソルジャーにも勝てるんじゃないかようチャンピオン会場はエレベーターを降りた先だ試合楽しみにしてるぜ 席は満員御礼だ派手に盛り上げてくれよ今宵のチャンピオンに再び挑むのはそうサムの愛機カッターマシーン切れ味を増した逆襲の刃にチャンピオンはどう立ち向かうのか Ready? 髪を言ってる最中さ一試合見るくらいの時間はあると思ってねサム <laughs> のおもちゃが壊れる様は何度見ても気分爽快だからねあんたらしいいい手になったじゃないか今のあんたなら女の一人や二人その手でちゃん と守ってやれそうだね最初からそのつもりだ <laughs> そろそろエアリスの支度も終わってる頃だ私は先に帰ってるからね用が済んだら店に戻ってきな

では携帯バトルシミュレーターを装着してください いい戦いでした戦いのたびにクラウドさんの理解が進みますもっとクラウドさんの本質を見せてください今後も遠慮なくお越しください僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますからやめろ騒がしいまだまだ夜は長い ここでしたかああティファがそのティファが俺じゃもう落ち着けティファがどうしたもうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いてこのままだとティファがでも俺じゃどうしようもないから分かったお供しますクラウドさん兄貴って呼んでいいですかダメだ俺 兄貴にならティファを任せてもいいかもって兄貴はどうやってそんなに強くなったんですかだから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしましたこうズバッズバッズババって俺も兄貴みたいになりたいですけどここぞって時にどうしても文学的になっちまうんですあ兄貴この悩める青年に何かアドバイスはありませんかないそんな じゃあ俺はここでいやその足手まといになるといけないんでマムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ了解です 戦場は手に入れたんあれは女限定だエアリスが選ばれたああ一緒にいた女か気の毒にでもなどっちにしても男は入れない許可は求めていないうんやめておけコルネオさんは恐ろしい人だあんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる それはお前が助け出したい人間かもしれないしあるいは全く関係のない人間かもしれないわかるかここはそういう世界だオーディションが始まるまでまだもう少し時間があるもし本当に推薦状があるならその女を連れてこい俺は進めないけどなおとなしく帰れ 起来，起来 t エアリスなのかうんコルネオはこういうのが好きなんだってなんかあちこち盛られて不愉快そそうかクラウドすまないうんそれよりエアリスジョニーの伝言は聞かなかったのか 待ってろってやつ聞いたけど心配だもんここは思っていたよりも危険なところらしいオーディションで何をさせられるのかもわからないやはり一人で行かせるわけには一人そんなつもりないよほらこっちこっちどこへ行くつもりだ私マムからいいこと聞いたのクラウドのこと気になってる人がいるってうん 気合入ってるねどこ行くのおおこりゃべっぴんさんだ得体が知なくて役なて世界一可愛いのは君なんだから何言ってんのよもう可愛い

ここはミツバチの館代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうのそしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょクラウド女の子の服も似合うと思うおいマムが言ってたけどアニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだってだから絶対いけるよいやディファを助けるため でしょ待ていいするしないの話はこれで終わりどうやっての話しようアニアンは人格者だって言ってたあのマムがだよだからまっすぐ事情を話してみよう当たって砕けろね私たち観客も一体にならなきゃ最高のステージをリファを助けるためでしょ あのなんかいらっしゃいませウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージミツバチの館へようこそアニヤン・クーニャンに会いたいクラウド様ですねお待ちしておりましたどういうことだアニアンよりお通しするようにと承っていますさあ奥のステージへどうぞステージええさあ奥の扉までお進みください いつまでいるつもり ダンスなぜだアニヤンからの指示なんですほらこっちこっちま待て お客様初めてじゃないなではではこちらへどうぞおやクラウド、ええあんたも隅に置けないね アニアに来るまでしばらくお待ちくださいね筋肉すごい 花嫁にふさわしいとダンスで証明してもらおうか <laughs> じゃ私についてこられるかい としたよいいだ腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろうさあお待ちかねのショータイムだ 闘の美しさは心持ち次第いいかクラブ美しさも女も男もない物おじせず進め今日のステージやばかったな見て見て喜びのダンス ょっと興奮しすぎいいから来いって楽しかったんだも飲みながら話そうぜあれってアドリブかなじゃないあの人びっくりしてたもん

クラウド君の晴れ舞台と聞いてねダンスとても素晴らしかったその格好じゃスクワットは難しいだろうけど落ち着いたらまたジムにも遊びに来てくれこりゃまた綺麗どころが通るうわすっげえ DJ 次のバトルが待ちきれないああ俺も今回の大会は熱くなったぜ あなたのような麗しきお方がどんなご用でここは体験を背負うような野蛮な輩がうろつく場所くれぐれもお気をつけてえその格好で戦う気かさすがにそれはかなり見てみたいけどいややっぱりご遠慮ください

中に紹介が入ってるどんなお好みにも対応しますよ 何も売ってくれなかった配線間違えたかな本日開店の自動アイテムや薬屋だがアイテムも扱ってるよ だりとろっとろにとろける蜂蜜なんだぜねえ今の人のことを教えてあお姉さんそんなに見つめないでくださいいや僕自身の動揺を本当にあるんですね一目惚れって 敵なお花ねお目にかかれて光栄だね飲んでもなくうなさっきの可愛い子どういう関係なんだバトルが待ちきれないああ俺も今回の大会は アニャンクーニャンの推薦状を持ってるの入れてくれる正気か問題ないよねどうなっても知らないぞご心配なくいいだろう入れオーディションの参加者だな階段を上がって一番奥の部屋だ あまりうろちょろするんじゃないぞマムの推薦かかわいいなアニアンの推薦かありだな部屋は奥だ急げ 香り何なんかぼーっとするようなガスだええ一度出ると 専務控室までご案内しますのでそちらでお休みくださいそれでは移動しますよどこ連れて行くの足元に気をつけてくださいねはい影響にあったよえやってるだろコルネオさんのゲストだ何かあったらぶん殴られるだけじゃ済まねえぞ分かってる今回はいい嫁さんが集まったな 大丈夫ですかあティファはい無事かうんそうかえっともしかしてクラウドお化粧してるその格好感想はいらない他に方法がなかった 大丈夫かうんちょっとフラフラするけどこんにちはティファこんにちは私エアリスクラウドのお友達一緒にティファを助けに来たのありがとう話は後だ今すぐ出るぞえここは危険だダメまだ目的を果たしてないえあのねクラウドと別れた後 7番街に戻ったら怪しい男たちがいて気になって調べたらコルネオの手先だったわけかうんアバランチのことを探ってたみたいでもそれ以上はつかめなくてだから直接コルネオに聞こうと無茶だオーディションに通りさえすればコルネオと2人きりになれるからいけると思ったんだけど候補者は3人いるんだって つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗それなら心配ないよ残りの2人って私たちだもんねああほら3人が仲間なら問題ないでしょそれはそうだけどティファと私とクラウド誰が選ばれても安心でもエアリス あなたを巻き込むわけにはいかないそういう遠慮はおそらく無駄だあクラウド私のこと分かってきたこれからどうなるそのうち声がかかると思うけど気味悪い部屋だね もしかして気に入ったはい皆さんまだ頭がぼーっとしていると思いますがオーディションを始めます左手の扉の先に階段があるので上がってきてくださいよし行くぞ <laughs> その気合何 ここに整列はあ見た顔だなあどっかでったかうんあまあいいか しお前たち準備はいいか行くぞ我らがウォールマーケットのカリスマドン・コルネオ様の登場でひいいのいいのどのにしようかなほひほひ 前にしようかなそれともお前かな k めた決めた今日のお嫁ちゃんは今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞゲス野郎あおい今の誰だお前かいいねいいその跳ね返りへし折ってやるわ 今日はこの強気な女子だうわおい拒む仕草がういのうぐいのあとはお前らにやるよっしゃーお前たち俺こっちさあ子猫ちゃん 俺の胸かも出れなくても大丈夫誰もいないよ <laughs> よく見ると可愛いの夜なはへこれは新路線たまらん <laughs> これは何だええ気にしない気にしただの記念写真 写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ腐ってるああもっと褒めてくれ <laughs> おいお前らお客さんだ仲良くするんだぞ <laughs> これもコルネオ様の計らいだ感謝の心を忘れないよいや さてお嬢さん方準備はいいかい準備それならいつでもティファどううん4人急いでクラウドを迎えに行こううんお前 闘技場の何しやがるエアリス捨ててこの野郎待てエアリスやる今の方がすごい アニアンから事情は聞いた服と装備は返してやるあとは何とかするからうまくやりなありがとうクラウドのとこ急ごうコルネアの部屋だよね 急ぐなああ俺も女の子と仲良くしたかったな今頃あいつらちきゃなんだ抜け出してきたのか <laughs> じゃあ俺たちと遊ぼうぜ決まった よ大丈夫さあ行くよこれで決めるさあ出番だよいいとこ見せなきゃぶっ止めたじゃあ まあ、こんごーかくだ あひえ待った待った待った待ったえー、たまらいただきますあーごふえー、おいてめえ今のはやりすぎだろうがおい誰か来いこの女に礼儀を教えてやれおあいにくさまあなたの子分は誰も来ないみたい 何これクラウド服お <laughs> うん <gasps> 男じゃねえか何がどうなってる質問するのはこっち7番街のスラムで手下に何を探らせたの はあ何の話だいしらばっくれても無駄もう一度聞くね手下に一体何を探らせてたの言わないと切り落とすぞややめてくれちゃんと話す何でも話す、うん、頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った 誰の依頼おひー喋ったら殺される言いなさい言わないとねじり切っちゃおうかおひ神羅のハイデッカーだ治安維持部門統括ハイデッカー神羅神羅の目的はそれだけは勘弁してくれ言った方がいいんじゃないかな 言わないとすりつぶすよ姉ちゃん本気だな仕方ねえから教えてやるよ神羅は魔航路を爆破したアバランチとかいう一味をアジとモろとも潰すつもりなのさ文字通り潰しちまうんだ プレートを支える柱を壊してよどういうことわかんねえかプレートがヒュードガガガガガガだ6番プレートの事故と一緒さ6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう今度は7番街があれに乗るってわけだそんなティファクラウド行こう ちょっと待った黙れすぐ終わるから聞いてくれ俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相をしゃべるのはどんな時でしょうかうん残念 間正解は教えないほひーひー